大家好，我哋系九龙华影书院初级合唱团嘅陈可杰、曾文希，而我哋系香港华影书院初级合唱团嘅阮希信、李宏峰。大家一定觉得好奇怪，点解我哋两个会喺度出现？其实系因为我哋两间华影嘅初级合唱团将会喺九龙华书院周年音乐会上面同台演出。当晚我哋会表演两首歌，一首系 CY c o l m a n 嘅《The Rhythm of Life》。 另一首係 Stephen Lee 嘅《坑加》啦》。《坑加》啦》係一首難度極為高嘅無伴奏音樂，而佢好少會由重聲合唱團嚟演出㗎。我哋兩華嘅初級合唱團自二零一四年四月起開始入作。我哋曾經一齊參與過二零一四年喺匈牙利舉行嘅 Cantamus Festival，以及二零一五年嘅世界青年合唱節。係啊，我哋透過練習同交流，體驗。 成全咗華人嘅兄弟情，同埋追求卓力嘅精神。除咗我哋嘅表演之外，仲有好多精彩嘅節目等緊你。你又點可以唔嚟支持我哋咧？記然記買飛支持？九龍環仁書院周年音樂會，Genesis 創世，五月八號夜晚七點鐘，荃灣大舞堂，五月八號。